As Vader switched channel to guest room 5 on the server. Everyone hold this objective! 6, this is Bravo 5, Pascal! Stop her! To this position! Тот чувак с пулеметом с танка стреляет. Супер. Да ладно, у меня патроны кончились. Что ты хочешь сказать? Идите нахуй. Ты видишь, перестрелка идет. Вот интересно, кто с кем стреляется. Блять! Нихуя себе! Вот это, блядь, я понял, про какой Андрюха говорил там. Эм, а чё, блядь? а- Андрюх, а ты нормально себя чувствуешь? Я заебись, я там около танка бегал просто. просто Я понял. Не успел. Да ладно, блядь. Прилетело. Так, Там? меня... Танк левее, пацаны, прям подъезжает в упор. Если вы здесь сидите, рядом. Блядь, пиздец. Да, слушай, а как сменить тип патронов-то, может быть? Он, это... он, он, прямо там дымится, дымится, видишь? Видишь, закидывают его это. На 12 часов, на час даже. Mm. Где развалины эти? Там там. Да, понял. Он, видишь, дымится. Во-первых. там <laughs> Сори, конечно. Я посмотрю на час, как сказал. Слева что-то мельтешило. Думаю, что слева. <laughs> Блять, это рефлексы, сука, в дыму. Меня сейчас, меня так могут подбанить в дым, блять, рандомит. Вы, сука, выстрелить не могу. <laughs> Я просто на обум начал стрелять туда. Блять, убегаю, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу. Нет, ну ящики с гранатами делают на спавне, это, блять, вверх, конечно. Мэп дизайна это просто необходимый элемент. Блять, нахуй скопилось нахуй народу. Эй ты, немецкая шумовина! Сука, 724, O блядь. cholera, przepraszam. Что это такое? На площади кар 98 шутся. Ej ty, niemiecka szumowino! Normalnie utłukę gada. Tak jest. Эх. Ебать, бедра нахуй. Ты я отстрелил его, да? Да, да, да. Все, сиди тут, сиди тут. Я наверх пошел. Давай, хорошо, пойдем наверх. Берем. Все, взяли, молодцы, блядь. Сука! Тут, мать твою. А хуй тебе, Матеуш, блядь. Пидорасы, ёб твою мать. Мы чуть-чуть вместе сыграли, блядь, и пиздец, сразу они соснули хуйца. Саша там угорает. Пойдем со стелов, Коля, вот здесь стелов. Погоди, погоди секунду, давай я перезаряжусь. Здесь, Коля, война. Знаю, знаю, что здесь. Матеуш, блядь. Флорин или Матеуш? <gasps> Блять, это был ты. Бля, как он меня в дым убил? Я не понимаю. Я сам себя не видел, блядь. Я своего хуя не видел в дыму. Как он меня увидел, блядь? Блядь, Баркрач, что он делает? На, сучий ты, Поттер. Саша, Саша, пошли со мной, Саша, развернись, пошли со мной. Да-да-да. Да, да, да, да, да, конечно, конечно. Все, все, все. Я в следующее задание прохожу. Надо точку захватывать, в точку зайди. Я, это тут, тут точка тоже захватывается, следующее здание. Хорошо, окей. Чуть не резанул нахуй своего, блядь. Ой, Сав, чуть тебя не убил, блядь. Значит, он не лечить тут прокинул гранату. Все. А, нет, смотри, сзади, сзади, сзади, сзади, Че, сзади ты не видел его, что ли? Алло? Не видно, не видно, Мурана. Хуя себе. О, баланс, как мне хорошо перекинул. Угу. Теперь-то я вам всем на это самое. На орехи раздам. Раздам, да-да-да. Сейчас. Я знаю, где Олег. Действительно. Почему бы я, блядь, не, не могу не попасть, а вот что Ты за попал хуйня, один раз, но ну, только в пятку только что. Какая хуета, а? Ну что за хуета, блядь? Я же попадаю четко, блядь. Почему эта хуйня так идет, блядь? Что я беру саперную лопату на попу. Бегу на тебя. А, а, отомстил, Фарчи тоже выбил оружием. советует <laughs> Ты себя подрывал, что ли? Я выдернул чеку и захотел почесать левой рукой голову этому пипловеру. Он меня убил, у меня гранта выпало. На помощь. Сзади. <sniffs> На крышу закинул чем-то. А, на крышу, я думал, в этот залетит. О, как раз, блять, вот детка прилетела. Там этот э, поляк. Ой, блядь, еще одна. <sniffs> Последний момент увидел. Он там до сих пор. Да. О, это ААС был. А поляк Там же, вижу. Он там, он в самом углу, он в самом углу. Помнишь, да, когда я кидал угол, когда я кидал гранату, она в самый угол отлетела? В этом углу он стоит. Но сейчас... У, у вас неправильная информация. Ну, по крайней мере, он когда меня там убил. Что за хуета? Ну как я в Сиасов не попал ни разу, блядь? Возражаешься? Да пиздец. Почему я ни разу не попал, блядь? Как эта хуйня работает? А ну-ка, блядь. Ну как... Хватит ползать, блядь, встань. Дерево списай. <laughs> Дерево, блядь. Сука. Ну, попал таки. О, Шуца получил пизды, блядь. Центурион получил пизды, блядь. Кто еще хочет получить пизды? Кто ты Я слева, я слева от тебя. О, бля, осторожно, там аутизм, блядь. А, да, он тут везде. Саш, пойдем со мной, Саш. Я за тобой. Я слышу твои потные вздохи. Пошли, пошли, пошли, побежали, побежали, побежали, побежали. Бля, бля, бля, бля, бля, пробегай, пробегай, пробегай, пробегай, клоуна, пробегай, беги, беги, да, да. хорош, хорош, хорош, хорош. Ты живой, Саша, счет? Да, по мне стреляли. спереди. все, хорошо. Шоу тут пока ныкаемся, передыхаем. Сейчас я передохну. В дом забежал? Там... Нет? Нет, тут нет, я что-то не хочу. А вот да-да-да, заходи в дом, да. Там какой-то, блядь. А, блядь. <laughs> Там какой-то, <laughs> блядь, это почти как с этим, с, а, а, этот, блядь, с Джоном, да? Да, я, да, я, да, я да, тебя да. похороню. Блять, ты, ты вообще смотришь за мной? Нет, такой, пошли за мной. Я прям перед да тобой там бежал. другой вход в дом, господи, откуда я помню, что... Я, я в этот же друг... дом зашел, прям секунду назад до тебя. Я понял, но... но... но... А, надо на НП написать, а то тебя кикнем, да. Ну... Да. Может, налево пойдем брать точку, нет? Давайте слева попробуем, хорошо, давайте слева. Ну, я вот уже налево. Нет, справа да. можно было, и Саша меня первый раз не застрелил бы, блядь, мы там рашанули бы, все взяли, блядь, ну... Да, конечно, это Саша все. Ну, блядь, ну, Саш, ну, ёб твою мать, ну, куда ж ты в меня стреляешь? Ну, ёбаный рот, ну, ты пришел я бы, смотрю, мы отдохнули мужик... бы и рашанули, ну, ёбаный рота. Скисит какой-то мужик в шортах, блядь. Я с прошлой карты помню, что мужик в шортах убивай. И... Ты заменил это, просто это, Колю. Это, это триггер это ничего... Это, я обычно эффект... на Колю ору, потому что он меня гранатами взрывает. Это и... эффект утенка, ничего не поделаешь. На правом холме там шутся, и там еще несколько человек, по-моему, с ним. А, вы его убили все. Хорошо. Блять, ОМОН. Бля, граната, пиздец. Мне пиздец, блядь. Бля, мне пиздец, сука. Свой... Сам сюда гранату, наверное, зовут. Шуца получил пизды, блядь. Пидорас. У... <gasps> аутизм. убил. Фарчия, пизда, фарчия, блядь. Ты, э. сука, зарезал. <laughs> Двух пидоров зарезал. блядь. Ах вы, сукины дети. О, неплохо. Андрюха, Андрюха. Андрюха, Андрюха, Андрюха, не могу прикрыть, перезаряжаюсь. Лево фронтовик. Он бригижит сюда, он тебя будет резать. Мы его бутербродик взяли, да-да, бутербродик, сука. Бегут, Олег. Там много. Прям тебе бежит за танком, прям за танком, сука, прям за танком справа, Олег, Блядь, беги туда попал. с штыком, да. Вот режь его, Олег! Олег, режь его! <laughs> Я его застрелил, Олег, я его застрелил, я просто смотрел на этот пиздец. Не-а. Так, мы лево скользь с тобой держим. Э. Блять, тут прямо ползает. А, это кустики, нахуй. Ты прикрываешь, нет? Нет, это не кустики! Справа <laughs> Это не кустики, блядь, фронтовик на меня <laughs> смотрел. Граната, блядь, ну ты прикрой, скажи, что ты, ты умер, блядь! Нет, я живой, а, живой! Ты... А, он гранат просто откинул. Ты его убил? Нет, я Матеуша зарезал. А, Матеуш был, все, все. Блядь, я, я, я, я, я не резанул, нахуй. А амбар уже наш или Я не наш? Я сижу на первом этаже амбара. В амбаре чисто, наверное, за амбаром все пацаны, есть присутствие тут. Мне нужно уже А, вижу, вижу, вижу, вижу. Подхожу, насколько... Ну, под, под, там снизу подходит, осторожно. Я, я знаю, у меня нижний этаж, просто я тут с винтовкой, я боюсь, что... Подходите, пацаны, мне нужно очень ваша yes. поддержка. поддержка. Сука, всех сука, сука, блядь, сука! минус. Я спокойно. А, Саф уже прибежал, сейчас я подбегаю к целому. Я ему резанул руку, вырезал из него винтовку. Он, у него взялся в руки блядский панзер, и он разнес меня в кулуски. Я не знаю, он умер, нет? Амбакис. <laughs> Там это где? Из дорога, там бара. Там небольшой бункер стоит ty dopadniesz, szwabska małpo! По-моему, вот то справа туда. Я правильно понял, о чем идет речь. А! Блять, нет, беги, колечко, беги! Сейчас Бункер уже подбегает немец. Перед, и фронтовик из амбара такой выбегает сразу. Перед амбаром фашист. Уже нету фашиста этого перед амбаром, я его <laughs> разнес. Это фронтовик был. Блять, точку захвата нужно быстрее взять. Мы сейчас возьмем хилпас. Э, быстрее Мы забежать, бежим. забежать быстрее. Лево дома. Блять. Берди, блядь, получил пизды нахуй. А? Минус а! один свой. Колумба получил пизды, блядь. О, Скай, блядь. Я, Отличные да, гранаты. Я умею, умею, не переживай. Все как Маг... идет. Могешь? Воздержи сегодня от гранат. Что-то сегодня гранаты не прут тебя. И идут. Бежит, бежит, хуйня. <laughs> Черт. Блять. О. Так, тут где-то лежит. Тело где-то лежит. Грант откидывает. Ой, блядь! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, блядь, тихо. Ай, блядь, немцев дохуя. Калюня. Режь, блядь, <laughs> Молодец, Калюня, я не мог стрелять, боялся тебя убить. Блядь, это жизнь была. Я видел это со стороны, да. Блять, как я пересрался, ёпта.